ਤੇਰਾ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਪ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੌਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕੌਣ ਲੱਗ